Lecciones de un curso de milagros. Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles. Para hoy tenemos la lección número 112. Recuerda que cada mañana, justo al despertarte, y cada noche, justo antes de irte a dormir, se te recomienda estudiar o repasar las dos ideas para el día de hoy. La primera es la luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Les doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios, porque formo parte de Él. La segunda idea, soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido al haber sido creado por el inmutable a su semejanza. Y soy uno con Él, así como Él es uno conmigo. Y durante el día, a la hora en punto, di, la luz, la dicha y la paz moran en mí. Y a la media hora más tarde, soy tal como Dios me creó. Amén.